हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2021 के ऊपर बना रहा हूँ और आज के इस वीडियो में हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि सर दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कराने के बाद फिर अगर फॉर्म हम बनाते हैं तो फॉर्म बनाने के बाद क्या हम उसमें कॉम्बो बॉक्स लगा सकते हैं अगर हाँ तो कैसे लगेगा ये सवाल इनका यही है और इनका नाम है आ, आ, मैं इनका नाम देखता हूँ क्या नाम है इनका कमेंट में देव दिलीप करके कुछ नाम है देव कोटा दिलीप करके है ये तो इन्होंने पूछा है तो शायद कोटा से बिलोंग करते हैं आई डोंट नो तो ये इन्होंने पूछा है तो चलिए आइए इस पर डिस्कस करते हैं इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम तो यहाँ पर एक्सेस को ओपन करता हूँ और यहाँ पर 2021 को यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा बेटर है क्वेरी अलग से लगाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी आई होप यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस ले लेते हैं तो मैं ऐसी एक, एक दो टेबल बनाऊंगा ठीक है इन्होंने इसमें एग्जाम्पल में कुछ और कहा है इन्होंने लिखा है कि टेबल में name PAN number address phone number Gmail ये सब बनाया इन्होंने मैं दो टेबल्स के बीच में ही रिलेशनशिप क्रिएट करा देता हूँ ठीक है यहाँ पर एक स्टूडेंट की टेबल बना लेता हूँ ये देखिए ये स्टूडेंट का टेबल हो गया और यहाँ पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर कर देता हूँ यहाँ ये स्टूडेंट का ही टेबल है जिसमें स्टूडेंट से रिलेटेड सारी डिटेल आएंगी तो यहाँ पे कर दिया हमने रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर नंबर तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को ऑटो नंबर रख दिया है ठीक है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को बल्कि ऑटो नंबर से हटा करके शॉर्ट टेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं name underscore of underscore student तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट तो ये दो फील्ड हमने यहाँ पे डाली है और तीसरी फील्ड है जैसे सपोज कीजिए क्लास की तो यहाँ क्लास भी कर दिया है और यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ तो ड्रॉप डाउन लुकअप विजट से जाके बन जाएगा I will type the value that I want इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पे क्लासेस का नाम हर हमें टाइप करना है जैसे मैं यहाँ करता हूँ ट्वेल्थ ठीक है दूसरे क्लास का करता हूँ टेंथ तीसरे क्लास का करता हूँ B C A part one हो गया ठीक है कैपिटल में लिखना है B C A part one हो गया डेटा हमने कुछ बना लिया है आप देख लीजिए ये हमारा डेटा है यहाँ से नेक्स्ट करिएगा यहाँ से जाके नेक्स्ट फिर यहां से फिनिश कर दीजिएगा तो ये हमारा एक टेबल बन गया इस टेबल का क्या नाम है स्टूडेंट टी आपने जो भी बनाया हो जैसे कि आपने लिखा है कस्टमर की टेबल एक बनाई है फिर दूसरी टेबल कोई और बनाई है तो जो भी आपका हो तो जो भी आपको रिलेशनशिप क्रिएट करा पहले रिलेशनशिप क्रिएट कराएंगे पहले तो एक टेबल बन गई अब इसमें कुछ डेटा हम फिट कर देते हैं ठीक है इसमें देखिएगा इसमें हमने प्राइमरी की किसको बनाया ये आपको ध्यान पे शायद नहीं है तो एक बार फिर से देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की बना दिया है ठीक है ना तो प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या डिफरेंस है ये तो मैं कई बार बता चुका हूं प्राइमरी की हमेशा यूनिक रहेगी यानी उसमें रिपीटेटिव वैल्यूज टाइप नहीं होगी और जो फॉरेन की है उसमें रिपीट कर सकते हैं आप नो प्रॉब्लम ठीक है तो ये हो गया अब यहां पर हमको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जैसे मैं यहां पे कर देता हूं यू वन वन वन ये पहला रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ स्टूडेंट का नाम है S U R A J Suraj Tiwari लिख देता हूँ ठीक है मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे क्लास अब देखिए क्लास के लिए ड्रॉप डाउन आएगी तो यहाँ से जो भी ड्रॉप डाउन है वो चूज कर लीजिएगा यहाँ पे यू वन वन टू हो गया फिर यहाँ पर आ, लिख देता हूं उपेंद्र सिंह ये दूसरा नाम लिख दिया मैंने और यहाँ पर क्लास के लिए ड्रॉप डाउन आएगी तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन चूज कर लीजिएगा जो भी आपका ड्रॉप डाउन में हो ठीक है यू वन वन थ्री कर दिया ठीक है तो यहां थ्री रहेगा one one three U one one three ये हो गया और यहां पर अगला नाम सुमन चौहान कर देते हैं ये इस तरीके से और फिर यहां पर क्या करेंगे यहां से जो भी क्लास हो वो क्लास चूज कर लीजिएगा फिर यहां पे आते हैं फिर यहाँ पे यू वन वन फोर कर देते हैं और फिर यहां पर अगला नाम लिख देंगे लाइक महेश पाल तो ये लिख दिया हमने इस तरीके से कुछ आपको करना है एकदम आसान है और हो भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तो ये हो गया मान लीजिए ये छोटा सा टेबल हमने बना लिया है और डेटा भी फिल फिट कर दिया है इसमें और अब क्या करना है एक नई टेबल बनाते हैं क्योंकि दो टेबल्स तो बनानी ही पड़ेंगे रिलेशनशिप के लिए मिनिमम दो टेबल चाहिए तो यहाँ पर अगला जो टेबल है स्टूडेंट रिकॉर्ड का टेबल है स्टूडेंट इन्फो इन्फो कर देते हैं स्टूडेंट इन्फो तो ये हो गया अब यहाँ पर देखिएगा वहां पर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की बनाया था लेकिन यहाँ पर आपको और रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना है ठीक है ये ध्यान रखिएगा कि दोनों ही फील्ड्स में अगर प्राइमरी की रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है और यहाँ बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो था जैसे लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही आप लिख देंगे अंडरस्कोर करके रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक है तो ये हो जाएगा और इसको शॉर्ट टेक्स्ट ही रखा था तो इसको शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर आएंगे जैसे यहाँ पे कंप्यूटर लिख देता हूँ दो तीन सब्जेक्ट का नाम ले लेता हूँ और क्वेरी लगाने के बजाय यहाँ पे सबसे अच्छा ये है कि यहीं पर आपको मिल जाता है कैलकुलेटेड डेटा टाइप तो कैलकुलेटेड के माध्यम से आप लगा सकते हैं यहाँ पे कर दिया मैथ्स तो मैथ्स में भी हमें नंबर ही रखना है ये तो मैं पहले ही भी बता चुका हूँ नंबर क्यों रखना है क्योंकि कैलकुलेट करना इस वजह से नंबर रखना है यहाँ पे साइंस कर देता हूँ जो भी आपका है ठीक है यहाँ पे कोई भी ऐड कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे टोटल कर देते हैं टोटल ठीक है तो ये टोटल भी हो जाएगा और टोटल में क्या करेंगे यहाँ से कैलकुलेटेड डेटा टाइप चूज करेंगे ये देखिए ये कैलकुलेटेड मिल जाता है ये आपको अपग्रेडेड में मिलेगा ये आपको 2016 में मिल जाएगा 2019 में मिल जाएगा 2021 में मिल जाएगा लेकिन इसके पहले के वर्जन में नहीं मिलेगा ये ध्यान रखिएगा अगर आप पहले का वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से क्वेरी बनानी पड़ेगी फिलहाल हम लोग तो 2021 यूज कर रहे हैं तो यहीं पे हम क्वेरी लग, क्वेरी लगाने के बजाय यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेट कैसे करना है बड़ा सिंपल है कंप्यूटर यहाँ पे लिखेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट ये ध्यान दीजिएगा फिर यहाँ पे दूसरा है maths M A T H S maths हो गया फिर तीसरा क्या है फिर तीसरा यहाँ पे है science S C I E N C E science हो गया इस तरीके से तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स हम ऐड कर रहे हैं ठीक है और यहाँ पे आ, इसको सेव कर रहे हैं तो ये सेव हो गया तो अभी इसमें तो हमने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर तो एंटर करा नहीं है तो यहाँ पे अभी हमको सारे मार्क्स वगैरह सब कुछ एंटर करने होंगे तो यहाँ पे मैं मार्क्स एंटर कर देता हूँ आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन नंबर फेच करा सकते हैं उसी टेबल से ठीक है जैसे यहाँ पर जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर की जब बारी आएगी तो आप चाहे तो यहां से जाके फेच करा सकते हैं ये लुकअप विजट पे गए और लुकअप विजट पे जाके पहले ही ऑप्शन को सेलेक्ट रखना है और स्टूडेंट टी पे जाना है और स्टूडेंट टी से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर फेच कराना है तो यहां से भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर को लेके आ सकते हैं नो प्रॉब्लम बहुत आसान है ये ठीक है और ये हो जाएगा और यहां से क्या करना है ये हो जाएगा इस तरीके से तो अभी आप जब रिलेशनशिप पे आएंगे इसको सेव करेंगे और जब यहाँ पे डेटाबेस टूल्स पे आएंगे और यहाँ पे जब देखेंगे तो ये रिलेशनशिप ब्यूट हो चुकी है लेकिन हमें क्या करना है मैनुअली रिलेशनशिप इसमें क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे ना इसको यहाँ से डिलीट करेंगे ठीक है इसको यहाँ से जाके डिलीट करना होगा तभी हम रिलेशनशिप क्रिएट करा पाएंगे ठीक है तो अभी क्या करना है अभी देखिए इसमें कॉमन फील्ड कौन सी है रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए जरा तो मुझे लगता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला जो है ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर इसको उठाइए और इसके सामने लाके रख दीजिए और यहाँ से इस पर टिक कर दीजिए तो one to many relationship build हो जाएगा और यहाँ से क्या करना है आपको ये एक चीज और ध्यान रखनी है ये जो टेबल है इसको पहले आप क्लोज भी कर लेंगे तभी रिलेशनशिप क्रिएट करा पाएंगे तो ये क्लोज जरूर कर लीजिएगा और ये इस तरीके से करके और देन आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये रिलेशनशिप जोड़ होगा यह फायदा क्या है इसका वो देखते हैं जैसे यहाँ पे आए अभी हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाला नहीं है और डालना ही क्या है यहाँ से ये फ्रेच हो जाएगा तो ये अब कंप्यूटर का मार्क्स आ जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे 50 हो गया यहाँ पे 80 90 जो भी मार्क्स आते जा रहे हैं वो यहाँ पे और रजिस्ट्रेशन नंबर तो यहाँ से फ्रेच होगा ठीक है तो ये ट्वेल्व हो गया यहाँ पे नाइन सिक्सटी सिक्स जो भी मार्क्स है वो यहाँ पे आते चले जाएंगे और बाकी तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप देख ही रहे फेच हो जा रहा है अपने आप ठीक है तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको करना है आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपको ठीक है अब ये हो गया यहां से जाइए और यहां पे जो भी मार्क्स आए हो तो ये आ गया इस तरीके से आपको करना है अब इन दोनों में रिलेशनशिप भी बिल्ड हो चुकी है अब हमको इसके लिए कॉम्बो डिजाइन करना है कॉम्बो तो कॉम्बो कैसे बनेगा तो उसके पहले हमें एक फॉर्म बनाना होगा तब तो कॉम्बो बनाएंगे हम तो फॉर्म के लिए कहा जाएंगे तो ये फॉर्म विजर्ट पे चलते हैं विजर्ट सबसे आसान है सबसे अच्छा है सबसे पहले तो हम स्टूडेंट हाँ, टी वाली टेबल लेंगे स्टूडेंट टी तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टूडेंट का नाम लेंगे और क्लास ले लेंगे ठीक है और फिर यहाँ पर जब आएंगे तो स्टूडेंट इन्फो वाली टेबल लेंगे तो रोल नंबर लेंगे कंप्यूटर का मार्क्स लेंगे मैथ्स का साइंस का और टोटल लेंगे ये सारी चीज़ें लेकर के यहाँ पर आएंगे और आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में डेटा शीट फॉर्म में किस फॉर्म में चाहिए तो हम टेबुलर कर देते हैं तो ये टेबुलर करके आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ से फिनिश कर देंगे इसको तब देखेंगे कि ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है थोड़ा सा इसको और आप डिजाइन व्यू पे लेके यहाँ से जाएंगे ना तो ये थोड़ा सा बड़ा छोटा कर लेंगे तो सारी चीजें एकदम प्रॉपर वे में दिखाई पड़ेंगी आपको ठीक है इस तरीके से कुछ चीजें दिख रही हैं कुछ चीजें छिप रही हैं तो ऐसा नहीं होगा आप सारी चीजों को प्रॉपर वे में देख सकते हो तो यहाँ से देखिए ये छोटा बड़ा जब आप करेंगे ना तो ये सारी चीजें प्रॉपर वे में नजर आएंगी एकदम सारी चीजें दिखने लगेंगी ठीक है तो सारी चीज़ें डिस्प्ले हो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको प्रॉपर वे में आप कर लीजिए और यहाँ पर ये छोटा बड़ा जो भी करना है इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना छोटा कितना बड़ा रखना है ये तो यहाँ से छोटा बड़ा ड्रैग करके कर सकते हैं आप ठीक है तो ये हो जाएगा और ये तो हो ही गया अब यहाँ से क्लिक करना है व्यू पे तो आप देखेंगे कि सब कुछ यहाँ पे नज़र आता हुआ दिख रहा है आपको ठीक है लेकिन अभी हमने कॉम्बो नहीं बनाया कॉम्बो डिज़ाइन नहीं किया तो कॉम्बो डिज़ाइन कैसे करेंगे इसमें कॉम्बो डिजाइन करना बहुत आसान है ये स्टूडेंट टी जो दिख रहा है इसको हटा देते हैं और फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको कॉम्बो क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ड्रैग करवा दीजिएगा इसको ड्रैग करवा दिया और ड्रैग करवाने के बाद जैसे ही आएंगे तो ये तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे ठीक है तो तीन ऑप्शन में से तीसरे ऑप्शन पे टिक टिक करेंगे ठीक है और ओके करेंगे हम किसके बेस पे सर्च करेंगे हम रजिस्ट्रेशन नंबर के ही बेस पे सर्च करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे सर्च करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा अब जब ये आ जाए तो इसको छोटा बड़ा करके फिर इसको भी एडजस्ट कर लीजिएगा ठीक है और सबको एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है व्यू पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे कि आपका कॉम्बो बॉक्स भी तैयार हो गया है तो यहाँ से जो चूज करेंगे ना उसी के हिसाब से चीजें आएंगी तो देखिए यहाँ पे 112 चूज किया तो यहाँ पे 112 रजिस्ट्रेशन नंबर जिनका नाम उपेंद्र सिंह है जो क्लास टेंथ के हैं ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले होगी और सिर्फ एक ही डिटेल डिस्प्ले होगी दोनों डिटेल डिस्प्ले नहीं होगी आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी और इसी के आधार पर रिपोर्ट भी आप बना सकते हैं डिजाइन कर सकते हैं ठीक है तो रिपोर्ट डिजाइन करना तो बहुत आसान है यहाँ से क्रिएट पे जाइएगा फिर यहाँ से रिपोर्ट रिजल्ट पे चले जाइएगा या रिपोर्ट डिजाइन पे चले जाइएगा उसके हिसाब से आप रिपोर्ट डिजाइन कर लीजिएगा सब कुछ ईजी है आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा साथ ही कोई अगर सवाल हो तो जरूर बताइएगा thank you for watching this video